današnji domaćin. The first impressions. Welcome. Thank you. Pozdrav ljudi, ove nedelje smo u Rumuniji sa našim dobrim drugarom Norbertom Simonom. Ovi ćemo divlje svinje, pa poželite nam sreću. So test Vreme da testiram ove plave džavole. Lovo čuva. Gamekeeper. Urma da bi. пойти к лицу What's going on? lisica u gostima. <clears throat> Obišla nas je iza čeke, Nismo stigli da pucamo, ali posle se vratila. Jedna ženka manje. podcast. dok ne počne lov malo da testiramo domaće proizvode. Eu só não quero mais bater, não tem tudo. Vamos mais bater, vamos. Vamos mais bater. It's a buck. Vem aqui, motor. Promjena plana, mjesto na kojem smo čekali je puno turista, danas subota je Tako da ćemo ići dole gdje smo čekali jutro sa... Jutro smo tamo vidjeli par srna i sundača i... Ostali su nam uznemireni ovih opet tamo. Ovo je kao levak, navodno sve prolazi tuda. ne znam, sad to je to. Ne znam, Am văzut că vine ăla în stânga. Da. A venit, o venit, a... Oh. Asta am stat. Da. Gata, plecam acolo. dan drugi. sinu smo propustili mnoštvo mladih svinja, ali večeras čekamo, možda će se nešto bolje pojaviti. Ništa smo čeki da smo bili jutros, ovo je leva kroz koji prolaze svinje, bar tako domaćini kažu. Sad udaljenost oba smjera je nekih 150-200 metara daljine. U Karabin sinoć je bio lovac, ali s puškom nije imao sreći mu je vepar, ali predaleko. Tako da vidjet ćemo, uživajte. nas na mjestu gdje mislimo da je pala, to je tačno ide nas prom čeke. Vamo gore ovom žbunju pa da vidimo da pokušamo da nađemo. Pogodak se činio dobro, čuo se dobar udarac. Tako je, ne vidiš. Hm? Evo ga. Ajmo. I prva svinja u životu. Idemo bre. Thank you. Okay, fine. Aqui, é. Two years. Do. Ein. Ein. Tri. Tri godine staro, ja priči. poslednje veče, poslednji izlazak i našli smo ga. Pucanje negde oko jedan. Od municije smo pucali Barnes CTSX, propucao ga je, kalibar 30.06, 165 grejna i eto, uspili smo da ostrelimo jednog lepog vepra oko 3 godine, daljina nekih 100, 180 metara. Nešto tako, pucali smo sa brega, tako da bilo izuzetno za uzbudljiv lov detalje će vidjeti. Na ovoj čeki smo i čekali do nekih 11 i otišli smo i evo, vratili smo se, izašli malo kasnije i, i uspeli smo da ga otpucamo. Ja lično ne mogu biti srećniji s obzirom da mi je ovo prvi vepar u životu. To je prva divlja svinja, ali eto, desilo se i to. No. Zikanuješ. You wanted the big one? Uh, I didn't want this big. Skot je ono mamac, jer si sam, no? Yeah. Mari na Cheers, sanatate. Pa, ako želite gledati još ovakvog sadržaja, prijavite se na naš kanal klikom na subscribe i uživajte u sljedećoj epizodi.